दोस्तों अपने भावी लाभ के लिए वर्तमान पल के क्षणिक सुख को त्याग करना होगा अगर हम समय के बारे में अगर बात करें समय के मामले में तो हमारे पास कई सारे विकल्प है कई सारे ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास है हम चाहे तो हमारे समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं चाहे तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं हम चाहे तो हमारे वर्तमान पल में मौज मस्ती कर सकते हैं हम चाहे तो हमारे वर्तमान पल में हम हमारी भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं हम चाहे चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके काफ़ी बड़ा आराम कर सकते हैं हम चाहें तो वर्तमान पल में अधिकतम काम करके हम भविष्य के लिए समय निवेश कर सकते हैं दोस्तों जितने भी सफल लोग हैं अपने वर्तमान पल में उन्होंने अपने भविष्य के लाभ के लिए समय निवेश किया है जिस तरह से कई सारी कंपनियां इनिशियली अपनी पूंजी को निवेश करते हैं ताकि भविष्य में उनको काफ़ी बड़ा लाभ हो सके उसी तरह से हर व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो अपने वर्तमान पल का निवेश करना अनिवार्य है दोस्तों आपको हर जगह पे दो टाइप के लोग मिलेंगे कुछ लोग सफल हैं तो कुछ लोग अनसफल हैं कुछ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं आउटपुट कम दे रहे हैं बट कुछ लोग कम काम कर रहे हैं ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं अगर स्टूडेंट के बारे में अगर बोलेंगे तो कुछ स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट कम पढ़ने के बाद भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं दोस्तों ऐसा क्यों एक विद्यार्थी था एग्जाम करीब आने पर भी वो घंटों तक टीवी देखता है और दूसरा विद्यार्थी एग्जाम करीब आने पर वो अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहा है वो ये सोच रहा है कि अगर मैं अभी पढ़ाई करूँ तो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में लेकर आ सकता हूँ इसलिए वो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहा है टीवी को नहीं देख रहा है अपने वर्तमान पल में जो उसे सुख मिलने वाला था उस सुख को वो त्याग कर रहा है कुछ विद्यार्थी कॉलेज में लड़कियों के साथ गपशप करते हैं तो कुछ विद्यार्थी कॉलेज में अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहा है कुछ कर्मचारी लोग उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से कुछ कुछ कर्मचारी लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बजाय टाल मटोल करते रहते गपशप करते हैं टाइम पास करते रहते हैं जबकि दूसरी ओर कुछ कर्मचारी आपको ऐसे मिलेंगे कंपनी ने जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया है उस प्रोजेक्ट को वो किस तरह से कंप्लीट करेंगे कितना जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर हम जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हमें तरक्की मिल सकती है अवार्ड्स मिल सकता है रिवॉर्ड्स मिल सकता है हो सकता है कि मेरी पोजिशन पोजीशन मुझे अच्छी मिल सके या मेरी सैलरी में इंक्रीज हो सकता है कुछ सेल्समैन मॉर्निंग में उठते ही टीवी देखने लग जाते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं दूसरी ओर कुछ सेल्समैन आपको ऐसे भी मिलेंगे मॉर्निंग में उठते ही अपनी प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट निकालते हैं एंड उसमें से ये देखते हैं कि आज मुझे किस प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करनी है किस प्रॉस्पेक्ट के साथ मुझे कॉल करना है किसकी अपॉइंटमेंट लेनी है किस प्रॉस्पेक्ट को आज मुझे क्लोज करना है दोस्तों आप ही बताओ इसमें से किसका भविष्य उज्जवल है किसका भविष्य सफल होने वाला है जारी सी बात है जो दूसरा व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का भविष्य सफल होने वाला है क्योंकि पहले व्यक्ति का भविष्य क्षणिक सुख में गया है और दूसरे व्यक्ति का जो क्षणिक सुख था उसने त्याग किया और अपने भविष्य के बारे में उसने सोचा दोस्तों एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जापानीज एंड अमेरिकन कंपनीज की एक कहानी है अमेरिकन कंपनी ने एक प्लान किया था कि उनका एक प्रोजेक्ट था नेशनल पार्क उनको संभालने का था वो सोच रहे थे कि ये प्रोजेक्ट किसको दिया जाए फाइनली उन्होंने जापान कंपनी को देने का सोचा एंड उनके साथ उनका मीटिंग हुआ एंड अमेरिकन कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि आपका जो भी बिजनेस प्लान है हमें एक बार बताओ कि आपका क्या प्रोसीजर रहेगा और कितने दिन का आप प्लान कर रहे हो अमेरिकन कंपनी एक्चुअल में वो सोच रही थी कि हो सकता है कि इनका जो प्लान होगा maybe one year two year या three year up to five years तक हो सकता है ये उनका माइंड सेट था अमेरिकन कंपनी ने बट जापान की कंपनी ने जब फाइनली उनका बिजनेस प्रोजेक्ट जो था प्रेजेंट किया प्रेजेंट करने के बाद उसमें मेंशन किया गया था कि हमारा ये जो बिजनेस प्लान है ये 250 साल का है जब अमेरिकन कंपनी ये 250 साल का बिजनेस प्लान देखा तो अमेरिकन कंपनी के पूरे के पूरे होश उड़ गए वहां अमेरिकन कंपनी दो या तीन साल के बारे में सोच रही थी बट इधर जापानीज कंपनी अपने भविष्य के दीर्घकालीन के बारे में सोच रही थी सो दोस्तों हमें क्षणिक सुख के लिए नहीं काम करना हमें वर्तमान पल के लिए नहीं सोचना हमें हमारे भविष्य के लिए सोचना है कि भविष्य में मैं क्या करना चाहता हूं सो दोस्तों अगर जब हम शहद की तलाश में होते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मधुमक्खियाँ नहीं काटेगी हमें उसके बारे में भी सोचना है कि मधुमक्खियाँ हमें काट सकती हैं अगर बाद में मधुमक्खी आपको काट ली तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा आप पहले से आप प्रिपेयर थे कि आपको को मधुमक्खियां काटने वाली थी दोस्तों जब आप कोई भी काम करने जा रहे हो अगर आप मानसिक रूप से पहले से अगर तैयार हो तो किसी भी हालत में आप वो काम पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं इस 24 घंटे में अहम सवाल तो यह है कि 24 घंटे में से आप क्या विकल्प चुनना चाहोगे आप क्षणिक सुख या आपका भावी लाभ ये आपके हाथ में है दोस्तों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया में वो लोग यही हमें संदेश देते हैं कि आपको आपके दीर्घकालीन के बारे में सोचना है आपको वर्तमान पल में नहीं सोचना है दोस्तों अगर आप बोगे वही कल आप पाओगे आज का बीज ये कल का फल बनने वाला है सो दोस्तों आपको आज का बीज बनना है आपके आपको आज के बीज के बारे में सोचना है कि कल का मेरा फूल किस तरह से मुझे दिखेगा सो so दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और बाजू में बेल आइकॉन का बटन भी दिया है अगर आप हमारे बेल आइकॉन बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो हम जितने भी वीडियोज अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे एंड आप अच्छे अच्छे वीडियो हमारे देखते रहोगे अगर ये वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आता है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करो दोस्तों अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है है तो उसे शेयर करना अनिवार्य है और कोई अच्छी चीज़ किसी के साथ शेयर करना इसका मतलब है कि हम किसी और की हेल्प कर रहे हैं एंड आप लोगों ने आपका वैल्यूबल समय इस वीडियो के लिए दिया है उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा कर, कर, करना चाहता हूँ thank you so much love you all